الراجل تشلل ليا كان واقف صحة سلام تطاح حشك في الطواليط ملي طاح الزيتو جيت ديتو مياليزكو داروا لي سكانير قالك عنده عروق مبوشين في الراس خاصك ديري لي لي ريم جيت هنايا ما عنديش فلوس وقف معايا واحد السيد جمع لي شي بركه 56 الف ريال جبتو درتو لي ملي داروا ما داروش ليا مزيان ما داكشي اللي خصو يدار ما دارش عاد عاود رديتو ليهم الطبيبه دوات معاهم ما بغاوش يجاوبوها كتصون يعني هما كيجاوبوهاش دابا ملي جيت بغيت قلت لهم غير واخا تردوا ليا غير شي شويه غير شي شويه قال لك لا صافي حنا درنا ما كردوش الفلوس درنا درنا داكشي ما كردوش الفلوس جمعوا لي المحسنين راه قلتها لك جمعني انا كنخدم انا كنخدم في الديور وليدي كيبيع كلينيكس ها كلينيكس في الزنقه راه معروف عين السبع كيبيع كلينيكس دينا جبناه نهار ثلاث ما ما صبرش ليه رديناه جبنا نهار الاربعاء داروا ليه البنج دخلوه داروه ليه نهار الاربعاء اه في هاد في بنو سينا مي ريزقو صافي ملي ما ما خرجش ليهم انا بديت كنبكي على الطبيبه قلت انا راه ما عنديش ندير واحد اخر ما في استطاعتيش قالت لك صافي انا غنكتب لك تمشي ديري هنايا في المخزن درتو لي اليوم مع 11 درتو لي 11 الصباح وخرج داك التقرير المشكل دابا المشكل ما بغاوش يتفاهموا معنا كون يردوا لينا عشي شويه عشي شويه انا ما داروا فيها حتى شي حاجه ما داروا فيها والو واش غنقول لك اوليدي واش انا غنضرب معاهم انا غنقد عليهم بغاو يعطيوني راه هو هذاك ما بغاوش يعطي دابا ملي يكون عطاوني غير شي حاجه قليله ماشي مشكل ولكن ملي ما عطاونيش ما عندي ما غندير عندي الله سبحانه وتعالى والنعمه بالله وكون ردوا ليا شي شويه كون ردوا ليا شي شويه واخا باش ندير التحاليل ما عنديش ردوا ليا شي مبلغ واخا ولو غير 100000 فرنك ولو 20000 ريال ندير بها التحاليل ولا ندير بها غير غير هذاك اش يقولوا ليه الراديو ولكن هما ما بغاوش انا ما اش ندار معاهم انا ما, ما نقدرش اولدي عندي ثلاثه الوليدات الكبير عنده 12 عام يعني ولادتي وليداتي باقيين صغار وليد والحمد لله وليدي ما عندناش وما خصناش الحمد لله على اي حال